boda batukubira miranga ababoda boda bajja ne batukaba bajibbye mu nyongere endala sente tewali twasinga ebintu byaffe mu banka museveni alimba amuteringiyo ah, banene bamuga nti ekyo kyewakoze okukuba enanga enanaenanaamuteringiyo ate eh, era kojja wange matovu yamayiba matovu bali babiri waliwo owenansa noye simu ye yambula kwa yankubira mm. era bwaba mpulira nkubira ne matovono yangene yeyo taitre yecho ne muga kitufu Eminem Sherwada Mugezi hey. muamutade ko police na chiba na chiba nga Museven bwe yali bwe yali yabunye kubana is the man am offering e, em, time eh. is he mad mularu yes very good bwe pesa we bili kule kakati gwe ate mwana nga nkubulire mm. fe mu baganda mm. omuntu ayogera amazima mwana muto eh. mulalu na mutamiivu kubanga <laughs> mm. abantu bawano omuntu yenna bwaba amanyi nti ajja kuddibwamu nze wentiira museveni museveni talina byabutabuddamu no laba nga museveni nti agambye nti mumuvumi museveni bweyajira mukyenana mukaga nga bamukuba mukatoni abakajanja nebamuga nti naga nti sijamu mulupapula lwamuli sijamu bakuba mulala naye omuntu yenna buli lwategeera nti ekintu kyayogera tebajja mwanukula ali insulated akola nnyo ebyobusiru nti kakati kambawo ekyokulabirako akibisopo lwanga aga nti agenda wa museveni kuba baloja be basaba sente nyingi mm. you don't need to go to the president you go back to the court to decide mm. a case yaliwo mm. kayondo ya wabo musango kuokero house umusaji yali amwa million chikumi nga kayondo ya galuba bisatu they went back to court court can decide why do you drag in the president mm. they are dragging in the president buyasa sule balo yonatwale nedda nedda nedda nedda mm. two the lawyers of the archdiocese include my Uganda company something hmm. abo bakolera kulitaina siri if you get a tough man like me let us call the, the government value to value oba land yeyo erimu sente ezo sente zemuto zemuzanyirako ku bantu zemusaba empitirivu bwezi hmm. nti olukikola buganda lutudde luteese kafeero kafeero ki kafeero mugezi principal eh. oyo uh -uh. hey. hey, they eh, are zijulide Museveni mbu president ayite family ajiwesene ono kit ono musajja akala kutunda ettaka you are stupid you are idiots <laughs> no kubanka akubulire kankubulire mm. kati gwe semakola omanye nti dieni ebazigula abaana ba kafeero mm. abaali bawakanya okutunda ettaka mm. omugaga ateeka sente mu dn eba abaali bawakanya bonna mm. nebagasi batuufu eyo dna e. ngono webutabika scientist ba museveni eyakola kiira ba e, eyakola kiira kiira eriwa ono omukazi eyakugamba nti akola akawunga kamatooke kali luddawa abayigirize sembeegu ya pulezidenti gwe yawasiko ya mailo zisatu mm. ne biliyoni mukaaga alunda embuzi enjeru ziriwa eze eh, eze eh, eh, don't talk about educated people simanyi eri antonde simanyi wa e yali katikira wa bungereza john major yakoma senior yafa ate yali awandika ba ebigezo ebikola by correspondence yagamba i have never been impressed by a british professor mwali mukozeje tell us what the professors have done here bana bafa be uganda era endagala covid lichaganya okunoza nkugambi hmm. nti what you don't know there are two issues about the campaign on, on covid emotoka bwebeera ku kaseera totegeera nti amafuta gagiweddemu hmm. the national task force has done completely nothing apart from cosmetics ekyatuyamba ku covid yatandikira bulaaya na mu america and they used their international media to tell us ebya covid twabitegeryakoyes kakutte queen kakuta abayimbi mm, kakutani netukwatira ddala omuddugavu kyagamba omuddugavu akugamba fe ku byalo kasamubaako abalwadde bana omubwafa temubuulira balala bonna bafa tolaba olaba mirundi yafa ku baana babagagga fenzijukira sematimba nekikwabanga abaali abalala nga balala leero nga nze erulireka waneriire nenywere nabulagala nti wajukira sematimba mm. nekikwabanga mm. nowulya nti kwini kamukutte mm. nowulya nti katikira wabungeza kamukutte dati abo bamirundi bebabikola walabyeko afa kwaba banene abo bamirundi bebabikola kakati as information changes from america and europe nga yezi kubirala bantu kuddayo kati mwete mwicha iregimu museveni must have a new phase overhaul the ministry some people must be forced out no yo kata kwenye wakama nti aa uh -uh. Ah. tebaina na gloves tebaina na ki bishop we miti ana yenga irabu lobumu obukebera ne mere ya jirese mm. eh kukwaka de mere badaga wa nte nte jaka na mirundi okwogera no the verdict is there mu oja kubara banka bagye ndo maluwa lilo babali ita tebalinya this is the verdict of the people linda kadono president museveni yala gide investigations yes a full scale hmm. investigation echo ne chiku affecting kitu anti baga nzembi muwa bakutiako ichi anti gundi zo nabazi zibikira era bagenda ne bamugamba nti ebyuma ebyo byewamuwa wayikabdmadman nabagala zibakozeeki omutumi wa kristo kyabuuliza eh, eh. mulalu oba eh, mulaluprezidenti ayinza okuddira omulalu <laughs> nabwa sophisticated machines <laughs> anti webagamba nti zize and we zita bazizi mkole domulimu you cannot deny a, neg a positive eh kwa yeah. andi ya unangwe mbatija eh. kwa yeah. uoliza ndika diya president chimuruma hey. Eh. kwa baya kuwe vyo hey. ngori kwa sana eh. umutuwa hey. intelligence what happened to military intelligence chimuruma what happened to yisu etofayo na hika diya president chimuruma hey. na hika chumusa jona muwe vyo hey. but he's delivering he's bringing me information kasuko, ka, ka, kasuko umumai mumani kasuku muna katema kasuku na munga ndi uruwa nilia boda boda mm. mkulaba ngu uruwa na nechi uruwa nilio chimanyi ni mutera ku meeting ya basajja anti president ya gaiti nemu boda boda mwe yes. actually ejimu kubita wanyaba boda boda kadu sendi si nenda nga kogira bani wako baka buuza nti ate ichi chiwako ze chibi kakasuku chiwako Obaka. kasuku na mugambi nti kulia meeting ya basajja bani nirando za kasuku ye ya genze na haba gambi kiyo musajja bani nako data mbade manyiti ni yuruwa leo tijia kubera nika liuka kadu nika duke misinde nentwe yako nika genda kuyubisi how can somebody unless you are gullible no nze nkugamba bwe evoice eyo yaani anti nga bagula sente eh, bagigula newakanisa bwe bakolanga nebagiryako esawa emu kitundu <laughs> how can you mess up with a program that is paid for by the president kalisa na musekerio alina mbulidi nao nti 10 billion babadde bazeletea nze katudde mutebe bwa kazi musimbi kati ba kamu ba, kamu kwa ba ba era buli wakubi nzi na amazina okuva ku sawa satu we yabereranga ne nyamba le diba nente kak eh, na nandu ja nenja ula kamu ba ka, ka ba kalisa ne kamuyigirira kampala ne katema kabaga ibyo tembu kalisa yali musiru kalisa was stupid bwekabagambye eh, kakanimu abawaayo gondi zammwe mumuweeyo but the public nawe ejja kujajinga bubinti wa paty ate nga toli kakati eh. mm. nti kumpresidenti abagambye nti eprogramu tajagala nkubuulire nti nga nakubidde omusumba senyonga byeyayogedde nakyenje akyenje adduka weyayola directed by the president kwanza mashini yange retrieve eina set ya iti kamera abasajja mbabuzize emirembe mm. badduse baje omanyinti wali abyakoko billion years kirabu e, e, e, movie yaba nigeria eh, e, e, e, eh, eh, hmm. e, no, eno badde bagita fellowship yababbi naye ngaomanye nti erina tenant amateeka kwekolera no person no member of the fellowship shall be allowed to languish in a prison or in a prison in a police cell kakati ate bali bali mu government bali ku seven bwe bati ina na mateke era kati baga the fellowship is disintegrating okumenya abasajja obasiro president ina project jampangira amwawe bagambye ajikolako yaba tudde nabo naba kandi kakati omanyi fire we gwa jitulete a ah, obamwe obamwe libasajja mukwate ku kikumi eyo hey. bweziba byuma baba bireete bweziba tisati bazigula ekiri mu fayiro muli yagituteyo the man who is handling this i see you nyinza okugenda wa mukama wo nenkuwabirayo batudde to discuss ate kati bawulira project ya president hey. jakukolera hey. jayagala olwani hey. omuntu bamusabye ba nebaa hey. fellowship hey. aba fellowship batudde ne fairo nebaga the moment it, it is expected to be completed at the weekend ngamulaba bwindi and you say the general told me to handle it aha uh -huh. the moment you complete it bring the fairo here mm. abasajja bagambye nti president yawadde directive mm. abebitongole byonna must yeah. go to him secretary wagaba ku sente ani yazikutuma ani yazisaba bawobo nda kesi sani naye abasajja bagenze mu kesi sokubba hmm. ono kisaki omupya ndozaye teyabategedde kati webatubwayo nibalaba abambadde nga abamuseveni bano abapolotoko batemye ekikumi erimu lyakutte ku palamenti eddala nerikwata cross the king yanaye eh, byanyumiza byanyumiza hmm. omunagamba banne nti buno si bubbi pulezidenti yeyakalagira abantu nti agenda okubba mumumbuulire abasajja bava mu site kansoli nti kiki ekibadde eh, bale bibe basuspekti nze nti bambeka ba Museveni masuti ti gundi yakutte likwata ku paramenti baleta zumu yakubidwa nze twabaleetooza nti eggwanga eh, eh, liringa eryotutabuseeko ah, ah. bwe kiba nti kakati president museveni ngaasobeddwa bwaitasobeddwa nkugambye one of the reasons mm. why basically is panicking why is he panicking center about does it mu government Museveni yazijewo eno budget yenu yabagambye budget yenu ali ekikumi anamulaba bulijjo si bwatugamba akuluno nedda yategedde nedda kankubuulire Museveni abadde ayina ebintu bingi nga era bakuga nti katwafiiriddwa akulo twafiiriddwa nakalema nomulago mwagale nnyo bebabadde badokitalinga ebintu i had them talking to the president had directed nti oyo omusajja w'omuleya bamwongeza emyaka ebiri ne bagamba nti gundi agambye omuna nti bwomala nowandiika ebbaluwa eyo ofudde linda linda contract eggweko omusajja agende kati president alagira ekintu mukimanyi mm. nti omwana ono gwe bakutesemanyi capital line owamawulire Hmm. Eh? Hmm. mumanyi munamawulire munamwe they said we directed akulu to arrest him because the president was relying on their page president yakuulamu kuleya mbu baatekaku kuleya that must be hiinteri grab this man we directed akulu akulu took him tukireka to squeeze this man atubulie bananyini page eyo omutima gw'omuntu mm. eh, eh, ekiri mu kampu z'abanoonyi b'obudamu mbadde nkunyumiza nti lugunda talwalangako Ah, okusinzira ku meeting yaabwe mm. ah, ah. mm. lugunda yagulawo office ya prime minister nga temuli yadde ensawo yakawunga nakola pusi <laughs> abaana babbi nebadduka emisinde nebagenda mu kampu zabanonyi bobubudamu nebayolayo emmere kati bakugamba eh. bakugamba mbu abakongo omutwale gumu bayingidde kati bakubireko mungalo lugunda kolapusi omuntu contact we yalwala ne bamutwala mu ddwaliro ki did you get a statement from uh, the minister of information authoritatively tozanyisa misolugunda siyasose omusajja bamwita mbuijana mbuijana yali ayinako eyalainika enairobi nebamuleta mu uganda airlines president bamulonda okubeera chairman wa oau nebagamba nti ayina okugendera mu nyinyirugogoma ejeje tewali gyenyige batunda mugundi muwindo shopping what happened abafere ne bamufera mbwe gyena yakutuka omutima lugunda yagudde ngaemmere temuli <laughs> lugunda yagudyakebera mu sitowa y'emmere nga temuli omanyi gwe kyotamanyi mm. bano bakuteeka waggulu And you see, mm. why you cannot understand the mafia is that they do things beyond a person's imagination. nti pasa ngagaba emmere eyiye gye yeenoonyereza ate kubeerako representative avudde mu kakiiko ka prime minister bwatalina nsonyiwa baaki nti kubanga museveni bwabalabako ayinza okuga nti bebagireese how do you come to preside over emmere gyotaguze ngewuwo tewali hmm. they do things beyond your personal imagination kakati besigi besigi ekimutawaanya kiri kimu talina source of money. Sete za mwedeko? Anti Museveni yazikutte. Ati jakuba okutakala ategeera. nti sente zibadde zivawo katuliza tamale kwatiraka otogera mbirango bwetunakomawo njagala kumpani ku analysis eya kakati omukago gwabesige ne bobi wine basazo bagende mu kamyufu kaabwe bobi wine naye bamugambye musolo candidate naye waabwe bagae nti ebiralo ebisomofu osobola okubyesimbako okujako ekyowa purezidenti kati nepower yafunye solo candidate bino ebyani tebyaleeta so tugenda kukola analysis neko ekitulabe ne future eya of course nakaluke tugenda getugenda ogendamu mm. okuredi ne TV nze kyagenda nomukukuna vutama ne mirundi ekibuzo kibuzo nti omukukuna vumula ruo oba mulamu kakati bwabeera eyo nemubuuza wuyo omusajja mumuulire ng'akola analysis era ngesoeminensi eh, eh, ah, ah, ah, yabawadde yabagee nti mwagala mmugjeko hmm. let us compare him hmm. era mu bwakabaka bwa looma hmm. empera siza banne be bamutta empera siza naye bampulaningira omutta ekirulu bagenda omutta mukazi we yaloota emirundi eki esatu nga siza bamutta nagasijja genda siza aba ayita mu kibuga looma ali ku bibye omusajja namugamba nti siza beaware of the aids of march nalaba pulezidenti omuzanyo ogwo ogwajulia siza yaguzanya mukitabo kimweguli kugunda katabo kanyuma nnyo naye oluzungulukambwe mm. kakati omukazi namugamba nti eh, comet zirabise ku sky kale babaloma hmm. balinga baganda tikasola bakibunaomu wabeerawo hmm. omulangira agenda okufa asinifyabig things nemusisi all happened omusajja nagaa tulaba empologoma ezitambula entana ziwandudde emirambo mukazi wenga muga all things signify thes of very important people kati sitasanga omusajja amusanga mukibuga lumu siza beaware of the age of march siza nagamba what is he saying beaware of the age of march is mad let him go yavayo gyeyalaga omusajja gweyayita omulalu bajja mukwano gwa siza yajja namuga nti wei tukulinze ku capital to address the nation tukulinze ku parliament namuga nti asijja kujja ndi mulwadde namuga lika naawe siza wambye nsi siza omuzira kyogere bwe nti ku mukolo nga guno ogw'amaanyi tolabisoli bulwadde kyobwo nze nga mukwanuko bumbulye namugamba negwe kankobulye nga mukwano gwange mukazi wange yaloosa emirundi esatu nga banzita sijja kujja mm. namugamba nti kale wulira oyose nokiwulira nti semakula mukwano gwo mm. abakazi baloota yeah. kwegabwaliroota obubi nga tugenda okulumba olutalo tolirumba uh -huh. abakazi baloota mwana nga abakazi koze amukimye kali akasajja kebayita kesias kekalimba brutus ono bamuyitanga lusulias agenda okunona siza bamutira ku capital era brutus yagamba i have killed caesar not because i not love him nebadde kisenge bitandi mweyasula bwebawijje vuvayo tukukube bukenya aihiambuizikaminiba oyinza okuleeta bukenya mukalulu mubukenya yagenda okukulira buganda oyo bukenya yetaga kwatavaizole bukenya mumukolere ekimansulo mumutiremu abawala abali obwereere